Hallo Videofreunde! Hier gibt es wieder einen Film durch unsere schöne Wetterau. Ich fahre wie immer von meinem Heimatort in Richtung Friedberg und weiter auf meiner Tour durch unsere Wetterau. Hier geht's links nach Friedberg. links ist ja schon wieder gesperrt. Hier fahren wir jetzt in Richtung Niederweisel und Ostheim. hier kommen wir nach Niederweisel, ein Ortsteil von Butzbach. Links ab geht es nach Ostheim. Wir kommen nach Fauerbach vor der Höhe, auch ein Ortsteil von Butzbach. kommen nach Hochweisel, ein Stadtteil von Butzbach. Hier biegen wir links ab in Richtung Münstein. kommen jetzt nach Münster. hier rechts kommt Hubertus, eine Jugendferienanlage. Ich weiß aber nicht mehr, ob die noch aktiv ist. Diese ganze Strecke ist im Übrigen ganz hervorragend fürs Motorradfahren geeignet. Man kann sagen, es gibt kaum Verkehr. Es ist eine Nebenstrecke und deshalb auch so wenig befahren. kommen nach Bodenroth, ebenfalls ein Stadtteil von Butzbach. SH 350i fährt sich ganz hervorragend. Sie läuft fast so gut wie ein Motorrad. Auf der Landstraße braucht man eigentlich nichts anderes. links ab in Richtung Wetzlar. wieder eine wunderbar ausgebaute Landstraße. Hier kommen wir nach Waldsolz. Wir kommen jetzt nach Schöffengrund. Hier fahren wir links ab in Richtung Wetzlar. Hier fahren wir rechts ab in Richtung Nauborn. Hier fahren wir schon in die Vorstadt von Wetzlar. Ich erspare uns allen die wenig ansehnliche Durchfahrt durch Wetzlar. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Butzbach. hoffe, ihr habt Spaß und Freude daran gehabt, mich zumindest optisch durch die Wetterau zu begleiten. zur Orientierung. Wir befinden uns hier auf der Frankfurter Straße in Richtung Rechtenbach. willkommen nach Rechtenbach. Hier habe ich den Videofronten den langen Weg durch Rechtenbach erspart. Die SA350i ist schon ein fantastischer Roller. Man fährt relativ bequem durch die großen Räder und er ist außer seiner Ansauglautstärke ein wirklich schöner und gefälliger Roller. Was da vor mir rumfährt, ist ein aufgeblasener 125er, der wohl den Auspuff leergeräumt hat. Das Ding macht einen Lärm, das ist einfach unglaublich. Naja, wer es mag. Roller vor mir ist wohl ein Zweitakter vom Geräusch her und fährt im Moment so 100 Stundenkilometer schnell. Ich weiß auch nicht genau, ob es ein 125er ist, aber das Ding geht wie der Teufel. Hier fahren wir jetzt rechts ab in Richtung Butzbach und ich muss mal etwas Gas geben, um an dem Lärmmacher da vorbeizukommen. Das wird aber nicht lange dauern, schätze ich, denn die SH350 geht wirklich gut. man merkt schon, dass hier auf der B3 die Straße, die zwischen Putzbach und Gießen geht, ganz schön der Verkehr zunimmt. Und das in beiden Richtungen. Wir fahren jetzt in Butzbach ein. Wir fahren bei der zweiten Ausfahrt ab in Richtung Roggenberg. Wir fahren in Roggenberg ein und hier sieht man auch die Gleisen der historischen Bahn, die von Bad Nauheim nach Münzenberg führt. Hier biegen wir gleich rechts ab in Richtung Oppershofen. Hier in Oppershofen biegen wir gleich links ab in Richtung Wölfersheim. hier beende ich meine Tour durch die schöne Wetterau und hoffe, es hat euch Freude gemacht. Wenn dem so ist, es gibt sicher wieder bald etwas Neues. Tschüss.